know know دانستن آگاهی داشتن شناختن know I know you very well I know you very well I know یعنی من میدانم یا من میشناسم یا من آگاهی دارم you تو را very بسیار well به خوبی I know you یعنی من میشناسم تو را very well بسیار به خوبی یا خیلی خوب I know you very well من تو را خیلی خوب میشناسم I know you very well I know you very well How should I know? How should I know? How چگونه یا چطور should باید I من know دانستن How should I know من چطور باید بدانم یا من از کجا باید بدانم How should I know How should I know